ये guys welcome back to my channel तो देखिए आज दूसरा पार्ट आ गया है धनतेरस का तो ये है मेट्रो स्टेशन तक का मैंने पिछला वीडियो आपको दिखा है वो मेट्रो स्टेशन तक का है और ये वीडियो विनायक तक का है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फुल स्क्रीन के साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे देखो कितनी भीड़ है पूरी मार्केट में भीड़ है गाइस Messi, Jesse Lampard. देखो इतना भीड़ है ये धनतेरस के यानी दिवाली के दो देखो कितना भीड़ है इतने ज्यादा पब्लिक ये मेट्रो का थिएटर है course we can get some more impact भी नया एक्सपेक्ट क्रिएट लगा हुआ है पूरी मार्केटिंग देख रहे हैं आपका हमारा पोस्ट इस साइड पे है देखो कितना दूर लगा हुआ है ये है विनायक देखो विनायक विनायक के बाइक इतना ज़्यादा भीड़ इसमें हम वीडियो शूट करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा काम है आपको दिखाना आपको काम है हमारे वीडियो को देखते रहो हमारे पूरी वीडियो देखो कितना भीड़ है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि टीम मार्केट का वीडियो वीडियो चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको बेल आइकन घंटे भी डालेंगे मेरी किसी बात की चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं देखो हमारा विनायक सामने ही दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो बंद मार्केट अट्टा मार्केट का तो वो भी वीडियो देख लो और उससे भी पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हो तो पिछले साल का वीडियो नहीं देखो तो वो भी आई Sedangkan bisa pada hukumnya anak lalu merahkan Kenapa mencapai guys आपका पूरा वीडियो कंप्लीट दिखा दीजिए हम जा रहे हैं तो कैसा लगा वीडियो तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं अगला पार्ट कौन सा लाने वाले हैं तब तक के लिए बाय बाय और बने रहे हमारे चैनल